de la moisson depuis plus de 50 ans. Il qui porte la bannière Le dôme Le dôme, pourquoi C'est tout simplement c'est le dôme de la collégiale saint cette magnifique religieuse. Et nous, de l'association les de... Ah, c'est du donc, c'est Pipe qui ouvre le défilé. Ah non, c'est actes d'abord, pardon. Ah bah vous avez interverti les amis. Faites attention, il y a la chose qui est là. Restez bien sur les côtés s'il vous plaît, n'allez pas sur la... restez bien sur le côté, s'il vous plaît. Hein. C'est uniquement, non pas vous, voilà, c'est uniquement les gens d'encadrement et nos amis, nos amis en l'occurrence de la troupe folklorique de roissy henri qu'on a eu la chance ce matin d'avoir et elles viendront tout à l'heure. Tout à l'heure, on danse, promis. Là, là je, je sais pas encore. Bonjour. Bon, Qu'est-ce que tu là, toi Recule, tu jettes les gens. la fête de la moisson, son symbole principal, le principal symbole est c'est le chien de moisson, voici le chat chien de moisson pour vous, tout En l'occurrence, le chien de moisson, c'est cette grande la fête de la moisson, en l'occurrence, là vous la chance et la fête de la moisson ici comme les faire puisque c'est la seule de la aussi bien comme vous. Un veut se voter aussi bien comme vous. Ah, il dort. Hein. est de. Alors, les c'est des boules des Il a des oreilles Ah, il a des gros yeux. j'ai pas été voir. Thank you.